Halo guys, kembali lagi dengan gua di channel official Enos Kuskus. Video kali ini gua akan membagikan gimana sih trik-trik chat WhatsApp biar menarik pakai font-font unik. Kita coba dulu. Kita contoh jangan lupa subscribe channel YouTube Enos Kuskus kita kirim nah ini font yang biasa kita salin biar nggak usah ngetik ulang ya kita salin kita salin di teks salin tempel nah kita ini contoh pertama yang huruf tebal huruf tebal tinggal kasih bintang awal dan di ujung jadi tebal coba kirim nah ini jadi tebal yang kedua kita akan coba font miring font miring pakai underscore di awal dan underscore di akhir kita kirim oh. jadi miring ya jadinya ya. so, kita coba lagi trik yang lain coba kita biar fontnya ada garis tengahnya ini pakainya yang ini di awal pakai di ujung juga pakai kayak tadi caranya kita kirim ya coba kita gabungkan trik-trik yang tadi jadi satu kita tempel lagi pertama bintang underscore tanda ini ya ini juga sama cuman kebalikannya baru underscore bintang ada garisnya miring dan tebal kita kirim oh iya ada trik satu lagi nih kita tempel lagi ini trik biar buat kak buat font yang ini ya yang kayak ketikan komputer zaman dulu kita cuman pakai petik yang kebalik tiga kali dari awal satu dua tiga dan di akhir kalimat satu dua tiga nah jadi kita kirim Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment share, dan pastinya subscribe ya. Terima kasih.